Thank you. 横から取りたい横から取りたい大ちゃんのせいで先に進めないねうちがこっちにいなきゃいいのか 있어요. あれ置いてかれた。